бай қатынға есі кеткен ессіз ертеңді әрең болдырған сағи таң атысымен айнаның есігін қоңыраулатып тұрды бұл уақытта ол төсегінен енді тұрған шәй халатын иығына жамылып есіне есікке жақындады мен ғой сағи дегенді ескен айнаның жүрегі ерекше дүрсілдеді есікті ашып үйге кір отыра тұр менің тамағым бес минутта дайын болады қазір қазір шәйді қоя салайын деп бәйек бола бастады ерте келіп қойдым ау ұйқыңыздан оятып жібердім бе бүгін ертерек ауруханаға барайын деп едім кеше тамақ беріп жіберемін деген соң деп күмілжіген сағи ішке кірер кірмесін білмей тұр жоға ештеңе етпейді төрге өт қазір таңғы шайды ішеміз оған дейін сорпаның еті де пісіп қалады ыңғайсыз болды деген ол қадамын санай басып төрге бөлмеге өзді аяғы аяғына тимей зыбылдаған айна қазанға ет салып дастархан жасаудың қамына кірісіп кетіпті төргі бөлмедегі жұмсақ диванға жайғасқан сағи бөлме ішін көзімен бір шолып өтті неткен әсемдік мұнтасай тап таза кең бөлмеге үйлесе кеткен жиһаздар көздің жауын алады төрт бөлмесі де жайнап тұр үйдің аурасы қандай керемет еді босаған атта, аттағаннан босаңси бастайсың ғой мынадай жайлылық пен сәнді дүниенің ортасында дастарханға оны мұны тасып жүрген айнаның аузы бір жабылар емес әр әңгіменің басын бір шалып қонағын әңгімеге тартқысы келетіні көрініп тұр бас есеп қолпоштаудан ара салмаған сағи болса көз қырымен оның қимылдарын бағуда шәй халаты сусылдап жүрген сайын етегі желп желп етеді екен етегі желбіреген сайын ар жақтан ақсаны да жарқырап мен мұндалайды екен дастарханға ыдыстарды қойып еңкейген сайын топ толық қос анары еріксіз мұның жанарын өзіне қаратуда былай қарасаң сәл толықтығы болмаса сөп сүйкімді тәбетті ашар тәтті қылықты келіншек екен ау сағидың сілекейі шыбырт көптен бері еркек құшағын аңсап жүрген айнаға да керегі осы еді қылымсып сиқырлы күлкісін көбейтіп бөлме ысып кетті ғой деп халатының алдын аша бастады қызыл түсті жұқа іш көйлегінің ар жағынан Әппақ денесі де байқалып қалды ұялғансып ой кешірерсің мен көйлегін киіп келейін деп сызыла орнынан тұрған қылықты келіншек өзін әрең тежеп демі жиілеп отырған қонағына сүзіле қарады сағи басқаға өресі жетпесе де келіншектің өзі сүйкеніп жатқанын сезе қойды көйлегін ауыстыру үшін жатын бөлмеге бара жатқан оның ізіне түсті екеуі де ыстық құшақты сағынып қалыпты айна сағиды өзгелермен салыстыруға келмейтінін ұқты осы кезге дейін жолыққан еркектер дәл қазіргідей тән ләззатын сыйлаған емес ал сағи жеті қат көкті шарлап келгенде күй кешуде айнаның аппақ мамық денесі қылымсығаны оттай жандырған батыл әрекеттері мұны есінен адастырды екі мұңлық осылай төсек ләззатының тұтқынына айналды айтып та жазып та жеткізе алмайтын бұл ғаламат сезім ұят күнә дегендерді ұмыттырды екеуінің жасырын кездесулері кейінгі күндері де жалғасын тауып жатты жаным анда санда кездесіп тұрсақ жетеді ешкімнің көзіне түспей ақ қоялық дәл қазір екеумізге де жақсы алдағы уақытта бұйырғанын көреміз мен сенің әйеліңмен ажырасқаныңды қаламаймын балаларың әлі кішкентай мен үшін отбасыңды бұзба басың бос болғанда ғой әттең деп күрсінді айна тағы бір жастықта бастар түйіскенде сен тек қана менікісің жаным әппағым деген сағи өз ісіне есеп бере алмады жанын тыныштандырып тәнін тояттандырып қалтасын қампайтып қойған мынадай батпан құйрықтан ол енді өлсе де ажырамас күндер өтіп жатты айы күні жетіп гүлхан ұл босанды қуанышында шек жоқ ұлы дүниеге келгелі жақсы жаңалықтар орын алуда солай ойлап жүр ғой аңғалбасы әр баланың өз несібесі бар екен ұлымыз дүниеге келгенде сен табысы жақсы жұмысқа тұрдың деді ол күйеуіне мейірлене қарап ал сағи үнсіз ғана басын изеді ешқандай эмоция жоқ ойы басқа жақта гүлхан оны жұмыстан шаршап келді деп ойлап асты үстіне түсіп жағдайын жасап әлек бірақ сағи әйелі дайындаған тамақтан ауыз да тимеді мойнына асылып еркелеген балаларына да бұрылып та қарамады бауырына ұмтылған әйелін құшағына да алмады шаршап келдім ертең жұмыс деді салқын ғана дүниенің тұтқасын ұстап тұрғандай шіренетін қайтерсің ол әйеліне вақтылық жұмысқа тұрғанын айтқан үйде көп болмауының себебі де сол ал оның вақтысы көрші үйдегі дүкенші айна екенін гүлхан қайдан білсін үйде балаларын қарап күйеуінің тілеуін тілеп отыра беріпті бай әйелмен кездескелі сағи өзін жанатқа тап болғандай сезініп жүр көршілердің көзіне түспеу үшін олар айнаның қала сыртындағы саяжайында бірге тұруды жөн көрді саяжай деген аты ғана қос әдемі үйде барлық жағдай жасалған аз күннің ішінде байлықтың баршылықтың дәмін татып қалған ессіз еркек бұл әйелдің табанын сүюге дайын еді айна да ақымақ емес талай альфонстарды асыраған кезінде ол кезекті махаббатын үйінің төрінде шалжитып жатқызып қоймады қала сыртына түскен жаңа мөлтек ауданға үлкен дүкеннің құрылысын бастап қойған Сағидың құрылыстан хабары бар үлкен дүкеннің құрылысына бастық етіп сайлап қойды ол сүйгенін асығы алшысына түскен сағи аз күнде қарын байлап талтаңдап әрең жүретін халге жетті гүлхан анда санда келетін күйеуінің өзгерісіне қатты алаңдаулы бұрынғы сағи жоқ қабағын бағып көңіліне қарайтын күйеуден жырнақта қалмаған оның орнын тұмсығы аспанға қараған бір дөрекі бөтен еркек басқандай әйтеуір бұларды аш қалдырмайды онысына да шүкір азық түлігін жеткізіп керек жарағына қаражатты беріп тұрады күйеуі әр келгенде бүгін бір ашық сөйлесейінші деп оқталғанмен бата алмайды бір жағынан оның келуінен кетуі де тез үміт пен күдік арпалысып гүлханның көңілсіз күндері өтіп жатты сондай күндердің бірінде сыбыстар естіп мұның құлағына жетті сенбеді күйеуін жамандыққа қимады олай емес қой сағи айтшы айын екеуің мүмкін емес қой деді кезекті бір іс сапардан оралған күйеуіне сағи ақталуды жөн көрмеді ол бүгін ажырасуға келген еді әйелімен ажырасып айнаның заңды күйеуі болуды көздеп қойғаны да қашан кедейліктен жола құтылғысы келіп бай әйелдің бар байлығына заңды түрде ие болғысы келіп жүр көзін шел басқан соншалықты перзенттерінің алдындағы жауапкершілікті де ұмытып әке деген қасиетті аттан аттап кеткелі тұр гүлхан өз құлағына өзі сенбей шашын жұла өкірді. балаларын қалай жалғыз өзі өсірмек әкенің орны бөлек қой әке керек қой балаларға түк істемей үйде жатса да балалар үшін әке орны төрде ғой биікте ғой тәйт балалардың бұзықтығын бір тыйып қойғанның өзі неге тұрады қай жерден шалыс бастым жаным ау қай мінезіме ұнамай қалдым қателіктерім болса көңіліңе қаяу салған күндерім болса кешірші мені кешір тек кетпеші сенсіз күніміз не болады мейлі бәріне де көндім сен не айтсаң сол болады тек ажырасамын деп айтпашы мен сені түсінемін бір бастың ғой мен де сені кешіремін бірақ кетпеші тастап кетпеші балаларыңды бәрін басынан бастайықшы кетейікші бұл жерден тек бізді тастап кетпеші балаларды ойлашы деп етегі жасқа тола еңіреген ол кетіп бара жатқан күйеуінің аяғына оралды шешімімді өзгертпеймін балаларға қарасып тұрамын уайымдама деген сағи шырылдап жылаған перзенттері мен еңіреген әйеліне соңғы рет бір бұрылып қарады да есікті тарс жауып кете барды подъезд сорлананың ашы ащы зарымен жаңғырып кетті азан қазанға екі өкпесін қолына ала көрші пәтердегі апай да жүгіріп келіпті ол кетіп барады ол бізді тастап кетіп барады деген күйде талысып құлады гүлхан күйеуі кеткен соң тірілікке айналғандай құр сүлдері қалды әйтеуір балаларына тамақты әрең береді де үйдің бір бұрышында бүк түсіп жатқаны ойына неше түрлі ойлар келеді әртүрлі ой тармасып жан жаққа сүйрейді не ойласа да қара түнекке тап болған санасын емдей алмады ол әлсіздік таныта бастады мойнына жегілген ауыртпалықты көтер алмай мортсына жаздады ерте тұрған гүлхан балаларын шомылдырып тамақтандырып кезек кезек бауырына қысып еңіреп жылап алды көрші апайын шақырып мен дүкеннен келгенше қарай тұрыңызшы деп балаларын тапсырып өзі ауылына бағыт алды ауылына барар бағытта өзен бар сол өзенге жетіп алса болғаны барлық мәселе шешіледі жаны шай табады мынау әділетсіз өмірден құтылады солай ойлаған ол өзенге де тез жетіп енді міне көпір үстінде тұр жүрек соғуы жиілеп аяқ қолы дірілдей бастады мынау көпірден секірсе қайғысы жоқ әлемге тап болатындай асық сөзі бас айналып теңселе бастады бір кезде жүрегі айнады, бір тылсым күш мұны артқа итергендей, тұрған жерінде шалқалай отыра кетті іші бүлк бүлк етеді ол ішін ұстады өзі азып құр қалса да іші домаланып қалыпты ғой бүлк бүлк жатыр іштегі тіршілік иесі қалайша сонда мүмкін емес жүктілік пе ана жүрегі сезді бұл қараңғы дүниеге ұмтылып жатса іштегі сәбиі жарық дүниенің есігін ұрғылайды гүлханның үстіне біреу бір шелек мұздай суды төңкере салғандай селк етті айналасына қарады өзінің қай жерде отырғанын енді түсінгендей көпір жиегінен шегіне берді гүлхан үйіне құстай ұшып келеді балапандарым менің қалай ғана сендерді қиып тастап кетпекші болдым ақымақ басым сендерден артық маған кім керек сендерден артық қызық болушы ма мұны өмірде кішкентай ғана балапандарым мен сендер үшін өмір сүремін өмірімнің мәні сендерсіңдер аллам мені кешіре көр балаларымды ана құшағынан айырмақ болғаным үшін құрсағымда перзентімді өзімен бірге алып кетпек болған өзімшілдігім үшін кеше мен алам кешіре көр міне бара жатырмын тәттілерім ау сендерді кімге сен тастап кетпек болдым үрпиген түрлеріңнен айналдым қара басымның қайғысын езіп сендерді қинап қойдым ау жәндерім алтындарым мен енді ешқашан көз жас төкпеймін бізді енді ешкім жылата алмайды сендерге бақытты балалық шақ сыйлауға ант беремін әке орнына әке ана орнына ана болып сендерді ешкімнен кем қалдырмай өсіруге ант беремін сендер үшін мықты болуға сендер үшін тіпті мынау тауды төңкеруге күш табуға ант беремін деп күбірлеп бара жатқан гүлханның орамалын жел желпілдетіп қоштап бара жатқандай әңгіменің соңы бірнеше жыл алдын болған оқиға ізімен жазылған кейінгі өмірінен хабарым жоқ алыстап кетпеңіздер бірер күнде жаңа әңгіме бастаймыз